მიდავისა. მოგესალმებით იმედის ეთერშია ჩვენთან ერთად. აუ რა ხალისიანი გადაცემა გველოდება. ერთი სული მაქვს როდის დავიწყოთ სალონში. ხალისიანი სტუმრები, ენერგიული სტუმრები, აზარტული სტუმრები. არა მინდა წარვადგინო ჩემი სტუმრები. თქმა უნდა, დაიწყენან. დამთავნება? კი. გასაგებია. იმედია, ასევე კარგ და პოზიტიურ ტალღაზე გაასრულებთ ხელანდელ გადაცემას. რა შეიძლება მეპარება, იმიტომ რომ ჩემი გუნდის სტუმრები არიან. მარიკო ებრალიძე. გიორგი დონიძე. ნინი ჰანსულაია. დათეონა ერიაშვილი. გამარჯობა, ძალიან კარგი გუნდი მართლა. ფერადი ჭრელი, ისიც, ესეც, ქიციც, ქიცმაცურიც და ყველაფერი. ნანუკა თამაშის განმავლობაში შევხედავთ, ვინ როგორი გუნდია და როგორ გამოიჩენს თავს. ახლა ჩემი გუნდის ჯარი დადგა. აბა. ნატოკა გულისაშვილი. ოჰო. ნინა მუმლაძე. ჰაკა აბაშიძე. მოგესალმებით. გიორგი გაგლაევი. ეს სიმაღლის მიხედვით დაგვახერეთ ეს ხო? ის შუაში რატო არ ჩემო? გადაინაცვლე. წემსი. ჩვენი <laughs> წემსი. ძალიან კარგია რომ ესე მხიარულად ვიწყებთ უკვე ჩვენ თამაშ და აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ ჩვენი გადაცემის სპონსორია კომპანია Aversi და ფრანგული ბრენდი Evoluderme რომელიც გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხითა და საოცარი სოფნელით. აშკარა რალამაზად გაწერია, რა ხდება შენ ჩაცმულობაზე? ვინი ზრუნა? და აკანანიტაშვილი თუ არ გაწერია, ისედაც გეტყობა, რომ ლამაზი ყიალა, ყიალა უნიჭიერესი აკანანიტაშვილი სამსახურები ხარ. მადლობა აკას. შემოსული არ ხართ და ეგრევე ვირჩევ საჩუქრებს. წავედი, წავედი. არი ფარი, ფარიკა. აი. რომელია ჩემი? ეს. აი ეს. არიჩქაროთ მაის კაკეთს. აი არ ვიცი ეს რატომ მეგონა. ეს რატომ გონია ძალიან გასაფრთხილებელი არ ვიცი. ძიმია. ხო ხო ხო ეს ლამაზი. როდის მიფრინავთ? ჩაწვინე ლამაზად. დაბრუნდი. აი ძიმე პრიზები ხომ მგონი? ასე მგონია რომ დღეს როგორც არასდროს არაჩვეულებრივი პრიზი ავიღე. იცი ციცი რომ ვიღებ სუმ სუყე თანხას და ახლაც მგონია რომ არ არის გამონაკლისი. სუყე თანხები რა თქმა უნდა არის განაწილებული ოღონდ არ ვიცი სად რამდენი დევს სასწაულ პრიზებთან ერთად. მანათობელ ფიგურებში აუცილებლად შეგხვდებათ ბაკორიანი ინის და გორიინის საგზურები. სადაც ნამდვილად გაატარებ დაუიწყარ დროს და მოგეთან მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ აბრძანდეთ. ასევე ბოლერო და კომპანიისგან ეს არის ლიდერი ბრენდი ქართულ ბაზარზე ექსპორტში. ღვინის შემოძირფასება ჩვენი საამაყოები მხოლოდ საქართველოში კი არ არის. ევროპაში, აზიაში, ამერიკაში და არის საუკეთესო კახური ღვინოების საკუთარი ვენახები და <laughs> ხე როგორ დაგამშვენებ ჩემო გოლდენ ტულიპ დიზაინ თბილისისგან ჩემო ძვირფასებო ტიტა რესტორნისგან საიდანაც არაჩვეულებრივი პანორამული ფადები იშლება მთელ თბილისზე გეკნებათ საშუალება რომ წავგზავნეთ თქვენს რჩეულთან ერთად აი ესეთი მაგარი სასაჩუქრე ბარათი შეგვიძლია ასე რომ მოინდომეთ მოინდომეთ იღბალი ჩვენ სკენარის და ნანუკა დაიწყე პირველი ტური. მე რამდენად მესმის ეს ტექსტი? მე რამდენად? წავედი მე ჩემს ოქროებთან. სანამ პირველ ტურს დავიწყებ, ძალიან მაინტერესებს უფრო მსუყედ და კარგად გავაცნოთ ჩვენს მოწინააღმდეგე გუნდსაც, რომ გაუადვილდეს ახლა მოგება და ჩვენს ტელემაყურებელსაც, ვინ არიან ჩვენი გუნდის წევრები მაიკო. ოო, საინტერესო შემადგენლობა. კარგად მითხარი. მეგობრები, მაგრამ აქ ერთი გამორჩეული ამბავია, რომ მეგობარი დრობ მეუღლე ასევე, მეგობარი დრობ მეუღლე. გიორგი დროლიძე, ნინი ფანცულაია, თეონა ერიაშვილი. გიორგი, როგორი ფეხი გაქვს, როგორი ხბალი გაქვს? ვიყევი შე ჩვენზე კა ძალიან იღბლიანი ვარ იღბლიანი ფიქრობ ჩვენი გუნდი ეგ არის შანსი ხელიდან არის გიორგი ეგ არის დღეს რა ქნა მეც ეგრე მგონია მეც გული მიგზავს ღრმა დარწმუნებული ვარ პროფესიით ვიმზადებით ექიმი ექიმი ფასული თუ წაგივიდათ გოგონებო მიმართულებით ნანუ რისი განხრით რა თქმა უნდა გვაწყობთ და გიორგიც ფეხს აიფრევს ნელ-ნელამბივა აქედან იქნება ეს იქნება თქვენ დაგჭირდეთ მან გიორგი რისი მიმართულებით გინეკოლოგი აჰა მე არ დაგჭირდება გოგონა გოგი რა იყო ხა ეს ძახილი აუ საზოგადოება არაბნეს. მინიფაცოლაია სონრე. მეც კარგი ფეხი მაქვს ძალიან. მე აგერ დაცტილი ფეხი მაქვს ჯერ ჩემს ბალანსზე დამარცხება არ ყოფილა. სალო როგორ ხასიათზე ხარ ამას რომ ვამბობ? გადასარევზე. პროფესია გენაცვალე. პროფესია პროფესიით გახლავარ სოციოლოგი, მაგრამ განათლების მიმართულებაში მუშაობ ბოლო 20 წელი. ზული, კადრი შევარჩიე. ოჩა. თქვენ თქვენ გაგვეცანი. პროფესიით უცხოენები სპეციალისტი, მაგრამ მინანქრის სამკაულების დიზაინერი. აი დიდი ხნით სხვათა შორის ბოდიში ისე მომწონს, აი ეს 4-5 ხედავს. ჩემი ყურადღება პირდაპირ მიიპყრო. დიდი მადლობა. გაგაც არის უკვე ჩემი გუნდის სტუმრები. ახლა გაგაცნობთ ეკრანზე 4 სტატუსს და თქვენ მომახსენოთ ამ სტატუსებიდან ვინ რომელია. გადასარა. რა პრობლემა? მზად ვართ. დაასაინტერესო თუ კი, კი, კი, დავიწყე. ყურადღება ეკრანზე. აბა არის. აქ უნდა ჩემი გუნდის ფხიარული ფერადი და არაჩვეულებრივი სტუმრებიდან, რომელსაც მეცახელი ლასკალა. ასევე მეცახელია ქაჯანა, ასევე მყავს ჯგუფში მეცახელი თუფაკათი ერთი მონაწილე და ეშინია პეპლების მარიკოს არა მე მარიკო გონია რომ ხაჯანა აი თუფაკა ვინ გონიათ რომ ლასკა არის თეონა აი თუფაკა კი ეგ არის აი მე ხედავთ იმისა რომ мама კაცია მე მგონია პეპლები შეიძლება პეპლები მე ესე მგონია რომ мама კაცერება პეპლები შიში კონდეს და თუ კარგად მივიდა და ხაჯანა მარიკო არის მარიკო არის ხაჯანა აი რა ხდება მზად ხარ თუ კი კი მზად ვარ ვინ არის მოპასუხეთ ხენ და ბატონი ნატა მე ბატონო ნატა დიახ რომელს ეძახიან ლასკალას თეო თეო ლასკალას ეძახიან თეოს პასუხი მიღებულია და ქაჯანას ვის ეძახიან აი მარიკო მარიკო მარიკო მარიკო ეძახიან ბატონს მა გაშ რა შუაში მაგენა გახლავთ ჩვენი მარიკო და თუბაკა ნინი ნინი ნინი ტუფაკა კი კი იყოს თუფაკა ნინი და პეპლების ვისი გიორგის ეშინია გიორგი ექიმ ეშინია პეპლების კი პასუხები მიღებულია დაიხურეთ ეკრანს ვაიმე რაც ერთი სწორი პასუხი არის ანუ ეგეთი ანუ ლოგიკით მოგვატყუეთ ახლა დიახ აი ვიცოდი რომ ეგრე იტყოდით ყველა ვარიანტი არა წავალ ჩვენ სახში რა ანუ პეპლების ვისეშინია შენ გეშინია რატო მარიკო აი მგონია რომ შემომეფეთებია რატო არ ვიცოდი როგორ გიცნობდა არ ვიცო ივი ვარ და ქაჯანა დამიწეს, მაგრამ არ მიმხვდარიყავით. არა და ქაჯანა თმაზე გეტყობოდა? არა მხოლოდ. <laughs> ეხლა ეს პირველი ტურია, კიდე კაი მეორე ტურში არ იყო ეს კითხვა, თორე აუცილებლად გამოიცნობდნენ რომ მე ვიყავი ქაჯანა. ქაჯანა აქ ჩვენს გუნდში არ მგონია რომ მარტო შენახარ, მაგრამ მარტო არა, მაგრამ მიხდებოდა. ვერ გამოიცნეს. გასაგებია. ახლა მაინტერესებს თუფაკა და ლასკალა შორის ბატონო გიორგი რომელი ბზანდებით? ლასკალა. ლასკალა. აბარა იქ, აი ამას ვერ მიხდით რომ მარიკოს კმარი მომღერალი არჩია სოლად რატო ლასკალა მეგობრები მეხუმრებოდნენ ხოლმე რომ შენ ისე კარგად ვღერიო ლასკალა ლასკალაში ლასკალაში ესეთი ზედმეტ სახელი შემარქვეს როგორც ძალიან შეიძლება თქვენ გაგრჩა რა თქმა უნდა თუფაკა რომ ვერ წარმოიდგენდით, აი ვიყოფილოთ უფაქა. <laughs> ძალიან უცხო. არა და რა დასა დაიწყო <laughs> მინანქარი. არა, არა, გოგო. უფაქა გოგო. იცი როგორ არის, რა შეუკოთი და რა ჩამოვიდა. <laughs> კარგი ისტორია. აი ზუ. კარგი ისტორია ძალიან მაგრამ ეხლა რომ აწამოვიღე ჩემი ფოტო ესე 12 13 12 13 წლის ასაკში როგორი ვიყავი გარდა ტექსის <laughs> ასაკში. თუ ფაქს გავა. ნუ <laughs> მართლა. ხო ნუ ესეთი რაღაცა დახრილი თვალები ესეთი აი მე გავხარები. დიდი მადლობა. აი მაგაცი არა რა. გამიამგვანე გოგო რა. ყველაფერზე მიდიხარ. რითი მიამგვანე? ყველაფერზე მიდის. თვალები რა თქვა უცხო. ემოციურად გაგდებს თეო არ ნაიჯერო. მე სასაქში ვარ და აი ქვეყანა ჩემი მგონია მივდივარ მივიპრანჭები სკოლაში 10 წელიწადში სწავლობდი ნიჭიერ 10 წელიწადში. სულ რაღაცა 2-3 ბიჭი სწავლობდა რაღაცა ესე 10 წელიწადში და ეს 2-3 ბიჭი რომელსაც ვეპრანჭებით ყველა <laughs> სრულიად სკოლა მივდივარ და ერთი ამბობს: "აუ ბიჭო, თუ ფაქი მოდის" და ნუ აი აი რომ დაგემსხვრევა ყველაფერი აი აბსოლუტურად ნუ ვაიმე და გავიპა ნუ მას მე кайხანი მქონდა ეს რომ თუფაკა თუფაკა მე სხვა გზებს ვეძებდი სკოლაში <laughs> შესასვლელს რომ არ დავენა ახლა თუ გვიყურე ხედა სად გამომადგა ეხლა мама აი ახლა თუ გვიყურებს თუ გვიყურებს აი თუფაკა რა გოგო დადგა სად არის ერთი კამერა რა ნახე რა გოგო დადგა თუფაკა და კიდე ვუპი გოლდბერგაც ნახე რა გოგო დადგა მივაყოლებ თუმცა ამ თუფაკამ მოგვაგებინა ჩვენ. მოამზადენ ანუკა შენი გუნდი. არა ჩვეულებრივი ვნახოთ. ახლა რას ვიზავთ? უნდა აგიბნიოთ ახლა ყველაფერი. მიდი აბა, აგვიბნიოთ. ან მოვარჯიშე. მღერის ბენდში გატაცების მსხვერპლი დედა მოგიკოტე რომელი ხარ ოცნებობ და რაზე ხალხო მე ქისეობაზე ანუ თაკო აბაშიძე ხალხო არის იყო ნახევარი თვე ჩემი ჯგუფელი აი ესეთი ისტორია გვაქვს მას არ ახსოვს 95-დან არ მახსოვს და ნუ და ძლივს გავახსენე და მღერის ხალხო მეც ვიცი რომ ჩვენ ერთად ჩატრილი ვიყო მღერის ხალხო არაჩვეულებრივა და ეს უნარი არ ამგონია რომ გატაცების ეგონოს რომ გამხსენებოდა და მღერის თაკო ძალიან კარგი. კი, მეც ვიცი რომ მოდი მღერის ბენდში თაკო იყოს. ჯერ ამ მოგიკი და არ მგონია. ან მოვარჯიშე მგონია. ეხა დაიწყო ხეზესია. ხო, იმიტომ რომ მარჯი. მე მე არ მონაწილეობ. აა ნატო არ ხარ. ღერის ბენჩი თაკო იყოს რა, იმიტომ რომ თაკო მღერის ზუსტად ვიცი. კი, ოცნებობდა მექისეობაზე იქნება ნინო და გატაცების მსხვერპლი შესაბამისად იქნება გაგლო ხო და გაგლოს გონია რომ გოგონებში დამიწყებ ზებნა. არა, გაგლო არის ძალიან ნიჭი. გაგლო შეიძლებაც კარგად ხარ. გაგლო შეიძლება მღერო. გულადაც კარგად ხარ. ისეთი ტიპია რომ შეიძლება. აა, გატაცება საოპერო ხბაცაა. ხო, მაგრამ მაგას არ დაწერია. ნინო გონია მზადოა კი ანმომარჯიშე ტანმომარჯიში არის ნატუკა მღერის ბენდში ფაკო აბაშიძე გატაცების მსხვერპლი გაგლო მე ნათრე ყაწგი ვარ არა მაგრამ თოჯინა ხარ და ვიღაც ამან მე 4 ოცნებობდა მექისეობა ნუ ლოგიკურად ნინო დარჩა წარი პასუხი გამოიცნეს ყველა აბა აბა <laughs> Akoni. ჩვენი არის ანუ მართლა აი ექიმო ის აი მე მაგ ანუ რანაი რა ჩემო ა ლოგიკური ადამიანები ვართ ეხლა რა ლოგიკა მე გვის გვიჭყარე პასუხები რომელი ხარც ან მო ვარჯიშე არის ჰაკო ჰაკო რა საჭი არა ახლა ყველაზე რთული ბავშვობა ვიყავით ან მო ვარჯიშე ჩემო მეგობრებო ეხლა აქ შემაჯერეთ პაკაცი დააგდოთ და რომ მე კიდე სადაც 14 წლის ასაკიდან გამო მოვედი თან ვარჯიშიდან. და რომ ღერი კიდე. მე რა. ნინო მღერის არა. სიმღერას ყველაფერს ურთავ ხოლმე. კარგი. მე მღერის ბენჩი. ბატონი გოგო! წარვიცადი. რაი როგორ მიყავს ესეთ სახები ნახე? გადახედე იმედ გაცრუებული. გატაცების მსხვერპლი? გატაცების მსხვერპლი გავხდი მე. <laughs> ოღო, არ გეგონოთ რომ ის იყო მოტაცება ან ბიჭმა მომიტაცან. ბერიკების რეპეტიციიდან გვიან საღამოს გამოვედი 90-იანი წლებია, ჩავჯექი სამარშრუტო ტაქსში, შეეულებრივად სახლისკენ მოვდივარ და გვიანია ხა ჩემები გარეთ ქუჩაში მხდებია რომ გაჩერებაზე მხდებოდა რომ ბავშვი ჩამოიყვანონ იმიდან. სამოდის ტიპი და და ნამოიღო და დააყაჩაღა მთელი სამარშრუტო ტაქსი. და მე ხვდები, მებია ჩემი და დედა ჩემი გარეთ გადა და ეს ჩაუკრო. და გასა ვინ გაგიტაცა? ანუ ამ მარშრუტ ანუ თავიდან ამან გაგვიტაცა ვინც დანა დაადო და დაგვაგაჭა ეგ როგორ გატაცე აი რა არის ცხოვრება დინა 13 წლის ასაკში მოგიტაცეს და იმის შემდეგ დარჩი აი ცხოვრების დედავატირე მე კი არ მოიტაცე ცოტა მერე მოიტაცე ძმაის გაიტაცეს ნუ გატაცე რა ხდება მექისეს და დაკავშირებ ვაიმე ჩემი სიკოდე უნდა აგიხდინოთ ეს ოცნება მოდი აქ ნატო ჩემი ოცნება იყო ბავშვობიდან თუნდადათ რომ მე გავჩერებულიყავი და საიდან სადღაც არ ყოფილიყავი აფოფხებული და ჩაფოფხებული დიდა ესეთ რაღაცა ჯამს დამიდგავდნენ სალსე და თუ კი რამე თოჯინა იყო ყველაფერი ეყარა და მე მოკლედ ვაბანავებდი ჩაიარა კახეთში ნატო გო მე ისე უნდა გამოხვიდე აა <laughs> არ არის და აუ მე ქისე мама ჩემი მეღვინე იყო მეღვინები ქეიფობენ და ნატუკა რა უნდა გამოხვიდე მე ქისე აი ეს რა გამოდიოდი მე ქისე არა მაინც გამარჯვებულები რა ერთი ხوار წავიმღეროთ გამარჯვების რა გამარჯვების სალომე რა გამარჯვების აი მე უკვე იმასაც რომელი გამარჯვების სალო <laughs> გამარჯვების გზებზე რომ ვდგებით ჩემონანო აი მაგას გზეი რომელი ლოგიკით მიხედით ამ დასკვნამდე არა კარგად მივდივართ და გძნობ მეორე ტური Thank <laughs> you. ვიგებთ მეორე ტურს. დრო გვაქვს 2 წუთი. ამ 2 წუთის განმავლობაში რაც შეიძლება მეტი სწორი პასუხი უნდა დავაგროვოთ. ჯერ ნანუკას გუნდი დაიწყებს, შემდეგ ჩვენ დაიწყებთ. კი ბატონო. მე დინანო მიდი მოინდა მე ოდნავ ჩაიწიეთ ჩემო გამხდრებო ფერიებო ხო არ გეფარებია პროფილში დავდგეთ ესე დავდგეთ პროფილში აი ხელში ჩემად გიორგი წავიდა ბიცის რომელი წევრი უკრავდა გიტარაზე მარცხენა ხელით ის მაკარტნი მაკარტნი კი კი კარგი ჩემ რა არის ბრაზილიის სახელმწიფო ენა პორტუგალიური რას მივიღებთ თუ რიცხვს გავყოფთ 1-ზე იგივეს იგივეს რომელ რეგიონშია ახმეტა? ახეთი. ყოჩი. ყოჩა. რა ქვია მთის უმაღლეს ნაწილს? სვერვალი. რომელი მერიდიანიდან იწყება დროის ათვლა? არ ვიცი. ვერსიები, რაღაცეები. მე ვიცი. შემდეგი. აა, შემდეგი. რომელ ნახევარსფეროში ბინადრობენ პოლარული დათვები? ის არა არტა არტა არა არა რომელ ნახევარსფეროს ნახევარსფეროს ჩდილოეთ ჩდილოეთ ჩდილოეთი თბილისის ცენტრალური გამზირია რუსთავი სიმიდის ფქვილის ფაფა არის ხომი გარფა ხომი რომელი რომანის თავარი გმირია ჯაყო ჯაყოს ჯაყოს ხიზნები რა რთული იყო რისი დედაქალაქია ლუქსემბურგი ლუქსემბურგი რომელი მეცნიერებას სწავლობს ნივთიერებათა აგებულებას? ბატონო ექიმო? ქიმია. რა ფსევდონიმით წერდა ლუკა რაზიკაშვილი? ვაჟა, ვაჟა, ვაჟა, ვაჟა, ვაჟა. რა ქვია რკინის გზას, რომელზეც მატარებელი გადაადგილდება? რა სახელით არის ცნობილი სუმოისტი ლევან გორგოძე? ტოჩინოში. ტოჩინოში. ეგარი! ხოთხმეთ ისტორი პასუხი! გონი ძალიან ადრე უხარია. წესები ვიცით? ვიცით. ყველაფერი ვიცით? არ წამაგებინოთ ეს სტორი. ვაიმე. დავიწყეთ. შელოკ ჰომსი რეალურია თუ გამოგონილი? რეალური. ბიჭო, შენ გიზი ხო არ ახარ? ჩარა. კარგია, კარგი, გიო გააგზენე ეგრე, რეალური. აჩუმდი. ой, გითხარი. რომელ ქვეყანას აქვს ჩექმის ფორმა? იტალიას. იტალიას. რომელი მცენარის ფოთოლია გამოსახული კანადის დროშაზე? კანადარი, ჭადარი, ჭადარი, ალბათ ჭადარი. ჭადარია? ესეთი ეგერჩალი, ეგერჩალი. რომელი საუკუნია 1478 წელი? 13. 13. მე 15 მე 15 რაგო ჩემს ძარი ყავს დედამიწას 1 რას მივიღებთ თუ რიცხვს გავყავთ თავის თავზე? ნახევარს. არა, კი არა და თავის თავზე თუ გავყავთ ერთს. ერთს. ერთს. რა ქვია დინარის დასაწყისი? კალაპოტი? არა, დასაწყისი. სათავე. სათავე. სათავე. ჰა? ხაზი, რომელიც დედამიწას ორ ნაწილად ყოფს, არის? ის ვაიმე რა ქვია? მომეს. ერთი წუთი, ერთი წუთი. არა, გაცო რა მერიდიანი ისა. მაგრამ მიდიხარ ყაჩა მაგრამ მიდიხარ ეკვატორი <laughs> ნანუკაც მოკლა რომელ ნახევარსფეროში ბინადრობენ პინგვინები არტანტარქტიკა პინგვინები სად ბინადრობენ ანტარქტიდა რა ხო ანტარქტიდა რომელი ქალაქის უბანია საბეჭდია ქუთაისი ქუთაისი შემდეგ ერთიც მოასწროთ. მაგი დამთავრდა. შვიდი სწორი პასუხი. კარგად მიდიოდით, ხოჩა. გიო, რომელი სვეტკისი არ არის გიო? მიდი გიო, არ აღელდე. შეაშინ. არ აღელდე. ჩემი ექიმი ბიჭი, მიდი. კი ბატონო. მადლობა. ხოჩა გიორგი. გახსენი. გამოვიგე. გახსენი გიორგი, თან დაგვანახე. ამიერგი, ამიერიდან სუბიორგი წავა. ანგარიშია 1-ით 0-დან გადავედით მესამე გუნდზე. მოკლე ჩემო ძირფასებო, ეს ჩემი ფავორიტი ტური არის და როცა ვხედავ რომ ჩვენ აი ესეთი ზეიმი და ნიჭიერის ტურები ყავს, ერთი სული მაქვს როდის დავიწყებთ თამაშს. ჩვენი გუნდი და გამოდის გიორგი და მე მივდივარ ჩვენს გუნდში. მიდი გიორგი. ავიდა. გიორგი გიორგი აბაშენი გიორგი ყურადღება წავიდა დრო გიორგი გიორგი უნდა სიმწვალე ღვინო ბადროს ხორცნა მიზანში სროლა ამას არ შეიძლება არის ისარი არ არის თქვენ ამის როგორ არ ვიცით ახლა კე კე კე მე ვიცი დავალი როა დახატი როა და სკოლა. მერხი, რაფა, სკამი, სკამი. ვაკანა ბაზელი, სკამი, სკამი. ხელებს საპონი, სახე, წალი. შემდეგ, შემდეგ. ისახოცი. ხო, ისახოცი ყოფილა, ვერ გამავიცა. ხო და აგვიხსენი ბოლომდე, შემდეგი არ თქვა ჯერ. ჯვარი, ცეპი. ცეპი. ხელსაბამი. ხელსაბამი. ესე ჩვენ მე. საჭე, საჭე, საჭე. აა ძღოლი, ძღოლი. ეს ხელი. ფანჯარა. ფანჯარა. არა მიზანი არა აა კარე ხურთი მე კარე კარე კარე ღვინო სადღეგზელო ყანძი არა ძეგლი ძეგლი ძეგლი სანტებელა კარტმელი არა ფარდა ფარდა ჟალუზი რომელი ხარ სამშობლო? წოტიტრინავი. თვითფრინავი ის ჰელიკოპტერაზე რაღაც. გემი, კატერი, არა, თვითფრინავი არა და არა, სათია პატარა. სხვა რამე გააკეთე. ბიჭო, სხვა რამე ქენი. ა, სასწორი. სასწორი. ჰო, ბრავო. ხელზე დაჟჯა დაჟჯა საფაზავი <laughs> ნერვი რო არ ხტება დაწყმა არა ეს ისა ხო არა გაზეთი გაზეთი გაზეთი ბადროშა დროშა ტარი <laughs> გავიდა დრო ანუ არ მჯერ არა სათქმედი სწორი პასუხი გვაქვს ეს მართლაც 11 14 14 ყოჩა ხიორგი ყოჩა ხიორგი არა ვარ კარგად გიორგი გამოდი დროზე აა დავიბოღე იცი სხვათა შორის გეთქვა გიო მოდი <laughs> გამოდი რავი არ შეგეშალოს გეუბრები მეშე არა რა უნდა შემეშალო და წავიდა ჩარა ჩარა ძუძუ გამოაკლა წუთები რა ამ შემდეგი რა ხო შეიძლება შემდეგი რო შემდეგი რაც სიტყვას ნუ ხარჯა გავჭედი გავჭედი სიტყვას ნუ ხარჯა კარგად ახსენე გოული გოული კალამი კალამი წერალი წერალი კალამი კალამი ფანტარი ცხვირი საღოთი ცხვირი საღოთი პომადა ტუჩსაცხი ტუჩსაცხი პომადა კბილი ჯენი ჯენი კბილი ბურღი ესეც ეს ხანი იგივეა თუ სხვა არის ამოღება კბილის პლომბი. პლომბი. ჟენაა ქიმის სტომატოლოგი. გროზე. ჩვენ დიდი ხართ. კერვა. კერვა. კბენა. ოი მე რარი. რენა. ჩანთა, რუსჩანთა, რუსჩანთა. მოპედი ისა. კარგია ეგრეა. წლის წლის კუტერი. მოპედი. ბორანი. ბორანი. შემდეგი. ციგა შემდეგი. ხალიშა ხალიშა ბარტახი მათუსი პუსი აი მე 10 პროზე მაგიდა მაგიდა კუთხე კუთხე პროზე აი მე დაკარტია შვილდი შვილდი ის არის ის არის მიზანი მიზანი შვილდი შვილდი ტელეფონი მობილური არის ოდი ოდი ვაი მე სხვა რამე ჩკარა ჩკარა აი მე სალამი დარი ჩქარა ჩქარა ერთი ჩქარა ერთი სროლა სროლა მიზანი იარაღი სროლა მიზანი ისტოლეტი დირიჟორი აბრა რა რა გაქვთ მე რა მოგიგეთ მაინც არა 16 წარი პასუხი პასუხი გვა 16 წარი ადი უნდა გიმღერათ. მიდი, მიდი, გიმღერ, აბა. გაგაენა. აბა, შემოგწა. დაიწყე. ჩემი გმირი გიწოდე ხელი გამოვიწოდე გაიმარჯვებიწოდე შემოვაშალო ჰეი აბა კაი წამოიღეთ ყველით როდებს იმას ვერ აი ის არ შეიძლება აბაკი არც ეს შეიძლება და და და კი ყური ამას ახლა ნახე რა უქნა დადე ჩემი პლიზი გენაცვალე აქ ესე არ არის სახე უკვე აღარ გაქ ესეთი აზარტული შეიძლება იყო რა ჩვენ მეგობრები ვართ მე და შენ როგორ ერთად მოვდივართ რამდენი ჭირი და ოხრობა ერთად გადაგვიტანია დარდი და ბედნიერება ასე შეიძლება აფაკი ესავი ხო არა გაგო შენ რომელიც გინდა არა გაგო შენ რომელიც გინდა მარტო შენ რომელიც გინდა შენ რომელიც გინდა კარგი აქ არის დოს რამე ისეთი მაგ იქნება ნული ხა დადე უკან აი მე მოგობინე. რა წაიღე? ჩემი გმირი გიწოდე? არა, არა, არა. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. რა? ნული არ იყოს, თორე მართლა. ანგარიშია ერთით, ერთი. ვაშა, როგორ ხარ? აი, გარიში რომ გამოცხად და კარგად ვარ. საქართველო რა გვაქვს? მოდი, ნანო. ამოდი ვარ. და ვეღარ დადის და ასე როგორც ცელავს ადამიანს წაგება. რომელი წაგება? ერთით ერთი ვინმე აუხსენით თქო, აი დავი. ერთით ერთი გონია რომ მეწავაგე ხალხ, ესეც დამწე ხო არა? მუხტი ნახე, მუხტი ნახე. გაიგე. საუბარი შეიძლება ჩვენ რომ მოვიგებთ ის ის დღე. ნახავთ, ნახავთ. ლაიმე. ასეთ განწყობას მოგვიგე. დიდი. ამას მოუკვდი მე, სულეგრია. სულეგრია. ვინ გამოუშვა? რომელი რა ვიცი ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ იმდეს ნატო კაპიტანი ნატო და უნდა მიხვიდეთ ნატო შენი მიდი ნატოკა მიდი ნატოკა გულზე მაწურება მიდი ევრი ბევრი კითხვა ორი წუთი გვაქვს ნატოკა თავი კარგად შემოყავი შემოყფილია აქ აქ ახლოს ნუ მიცხავ გოგო სახეში ნატო მიდი მოაწავებ ჩემ გუნდის წავს რო წავიდა 2 3 გინა ცხოველი? კი. ფრინველი? არა. ცხოველი ხა შინაური? შინაური. ანა მე მყავს ახში? არა. აა დროხა? არა. არა. არა. მანდეთა ორწორათა მა? კი, ორწორათა. კი. ანა ცხა? კი. არა, არა. არა, არა. ხომარი? ეგარი. მე დედა. დარჩი. დარჩი. ახსენე ხატო. 3. ნინა ხალი არა კაცი არა არა ცხოველი არა ფრინველი არა ფაჭმელი კი აბოზნეული არა ფილი კი ტროპიკული არა არა საქართველოსში მოდი კი დიეტურია კი მაშლი არა წითელია კი მარხვი ა ერთი თუთი მოდი აქ რა გადმოდი ხო მე მიგალე ერთი ძალიან კარგი იდეა მაქვს. ჩვენ ხო ყველანი მეგობრებია. არა, არა, არა, ხო მეგობრებია. ხო გაწყობს ახლა ჩვენ აი კარკასიაძე როცა ხარ მაშინ თავიდან გეკითხა. ჩვენ ხო ყველანი მეგობრებია. ნატუკასგან ნატუკაი თამაშებს ჩვენგანი. რა გინდა? რა გიხაკდა მაშინ თამაში? არა. წაგვაგებინებს. აგ მეყავს მე გიორგი გიორგი გიორგი აბაშენი აი ჩახები გიორგი აბაშენიც გიორგი გიორგი უკაკუნე მიდი უკაკუნე ხაირი ყოფნის არ ყოფნის ან გავამწარებ შენსავით 1 2 3 კითხები უი რა უსულოთ სული სულიერი არა კიდე არა უნდა გითხა გიო ამიტომ სულიერი ვარ ესე დაიწყე ხო ყოველია არა არა რატომელი არა არა გაფრინა? კი. მაგალითი საშუალო. საშუალო. გიო, კიდე არა უნდა გითხრათ. კი, ან არა, მხოლოდ ორი პასუხი. არა, დაბლა არა, საშუალო კი. არ უნდა ამდენი. ყველს მძებ? არა. არა, არა. შინაურია თუ გარეული? გარეული. გიო, ერთი შეკითხო, რომ კიდე არა გითხრათ. აჩახნა. ისმევა? არა. დაწყო. <laughs> ჰე საშიშია არა ანუ საჭმელი არა დაფინავსო გიო ხო გითხარი გიო არ გვინდა ეს ფარნა ნუ გახლა ერთი წამით ნუ გამოგლიჭე აბა 7 7 და გამოვიდა ახამდე წავიდა იქ გიო ჰე ჩებია კი გიორგი გიო ჩამოთვალე ისე კიგი ხდება გიო ჩამოთვალე ნიშკარტებია არა არა ფრიდა ფიფინავი არა არა არა დიჩი ხავაგე გაქვს რა 11 წამი არა მიჩო გიო ბული არა გიო 7 არის თავში დაფინანსტურა არის ხო ფრალი ხა 3 2 1 ჭიამაი ნახევი იყო. მოდი, ნახე რა ლამაზი იყო. მაინტერესებს მე გავა. ეს ჩვენია. ეს ტური ჩვენ. ღირსების ქულას მოგვიტან მარიკო? მიდი შენ შემოგევა. დავით. ერთი არ მოგიტანია. 1 2 3. 10 ვარ ქალი ვარ. არა, არა, 10 არა, ქალი არა. სულიერი არ არის? არა, არა. უსულოა. თუ მიუდგები უსულოა. სახში გვაქვს? არა. გარეთ არის? სახში არის, კაცო, რატო არ არის? ხე არის? ნუ მაგრამ არა, ძირითადად. აბა ეხლა არა. და ე, ხე არის ძირითადად ამ. გარეთ არის. აი, ვერაფერი ვერ გამიგე არის მის. ხე არ არის. ხე არ არის. პლასმასი არ არის. არა. კინა? არა. აა, წყალია? არა. ციხე არ არის? არა. ერთად შემო. არა. საჭმელი არ არის, სითხე არ არის, რკინა არ არის, პლასმასი არ არის, სულიერი არ არის, უსულოა. რაღაც აღმერთად შემო, აი გადავაგდებ ხან გოგო საქედან. რა რა რამე მოქმედება? არა, არა, ვიტარება, რა მოქმედება? ეს გამაცა და მარიკოს თემაზე გიერგი. სამაყავები რა? რა მაგია, მომი. ხარ ვარ? რა ხარ ვარ? მუხვარი იცი როგორ გიხდებოდა? არა და ძალიან გვირიასავით გიხოგო. აა მეგობრებო, მე წამოვიდე. მე ფაქტს გაწამო. არა, არა. არა, მე ნატო გამოვიდე. არა, იბლიანი ხელი მაქვს, მოიხარკა. აი, იბლიანი. წადე. წადე. ექიმს ხომ არ გამო. ისე ჩემთან რატო მოდიხარ? ეს ჩემი არ არის, მარიკოსია. მარიკოსი არის. ხო. აა გიორგისი. თვალები დახუჭე საიდან მოდის ენერგია? ამან ისეთი რაღაცა წადგა ჩვენს. არა პატრიცია. მურიელური ბოღმა მაგას ამბობს. ჰარი! ეტროზა! ბოლერო! აი, ნატო და ის ნიდო მომეკო. ნატუკას. შენს ნატუკას რომ უთხარი რომ კახეთის ვენახებიდან პრემიუმ ხარისხის ღვინო მხოლოდ საქართველოსი კი არა, მთელს მსოფლიოში ცნობილი, ექსპორტში ლიდერი, ამერიკაში, აზიაში, ევროპაში, გემრიელად ნირთვით ჩემო ძიფასებოდა. ესი ჩვენი სადღეგრძელოს დალიეთ, რა ვიცი. ჩემო ნანუ კაი. ჩიკა შემოიტანა დავრი. წინანდალი, თეთრი მშრალი. ხინძმარავი. საფარავ, საფერავი, წითელი მშრალი. ეს მოდი ესე რომ დავდგა. შეგარგოთ, შეგარგოთ. ხინძმარაული ნახევრად კბილი. ორით. ერთი. Woo! გიგო ძირფასებო, აბა, რომელია თქვენ შორის ის ერთი, რომელსაც დანარჩენები ძალიან კარგად იცნობენ. დინო უნდა გავიდეს აღმოჩნდებათ. მოდი ნინო, მოდი ნინო, კარგად არა? მოდი ნინო. როგორ მაინტერესა? გიგონება თხოვდება და ხელს აწერს თუ ისეთ სახეთო. ანუ ისეთი არა, ხმას არ იღებ ნინო. პირდაპირ წერ. ვები. აი, მე მოგამოშვით. დადი დაისვენეთ. აი, გამაცილოთ იმას. შემოგელეთ. დადი იმას. დიდამ დამ დამ, დიდამ დიდამ, დიდამ დიდი დიდი დიდი დიდი დიდი. მაშასე მეგობრებო, იმშელეთ და მომახსენეთ ნინო მუმლაძის საყვარელი ხუთი კერძი. აი ეს რაღაც დიეტაზე რო თუ როცა არ არის დიეტაზე. როცა არ არის დიეტაზე. აპარელი კერძი. ხო კარგად იცნობ. თევზი უყვარს. თევზი უყვარს. თევზი უყვარს. აა კიდე უყვარს. დეცოდინებად ხა ეჭ. ამა უყვარს. ჭა ხორცი უყვარს რა. ხორციანი გოგოა და ხორცი. წადი ხინკალი. ვაი ხაჭაპური იქნება, ლობიანი არ იქნება. ზუსტად ვიცი ატანა რა აქვს. კი არა, კიჭავს მაგრამ. ხაჭაპური. ხაჭაპური ჩავს. თევზი. თევზი იყოს. მწვადი. ხინკალი ხარო. ხინკალი არა. არა ქათამი არ შემს ქათამი უფრო შქმერულიც უყვარს არა ესე შქმერული და ეცხელნაჭამი არა აი გაიხსენე ხშირად რა სჭამს აუ ტკბილეული ტკბილეული დესერტები უყვარს კი უყვარს აი რაღაც აი პრემიანი ნამწყვარი არა თი ჩიზკეიქი ჩიზკეიქი ჩიზკეიქი ესე იგი თევზი თევზი წვადი წვადი ჩიზკეიკი. ჩიზკეიკი? ჩიზკეიკი და ქათამიც იყოს იქნება შქმერული ჩაწერა, იმიტომ რომ პატივს წერ. კი ბატონო, შემწვარი ქათამი. კი ბატონო, მეხუთე. ხუთივე პასუხი მიღებულია. ნინო დარბაში შემოსულია და შემეგობრებო. გამბედნიერი არის ის. ანუ ვერ გავარ. აი მე მოდი ჩემო ძილფასო, მოდი ნინო, მოდი. კარგი რა. გაგკითხე შენი ხუთი კერძო. მერი 2 3. დავიდან, დაიწყე. მაცეკვეთ რა, დაიწყე. რა თქმა უნდა, შოკოლადი პირველ რიგში რომელზეც ჭკუა მეკეტება, შოკოლადი როგორ არ გაგახსენდათ ახლა არავის არ. მეორე ჩაკაფული და მე ვიფიქრე რომ მაინც ტორტი ჩავწერე ეგეც ხონდა დამწვარი და ტორტია რა. ტორტი ყარებია ტორტი. <laughs> მე მართალი იყავი შქმერული გამოიცანი. ოჩა დიო. აი ბოლოს ჩავწერე, ბოლოს ზარ კალს არ ჭამს ხოლმე რა ხინკალი დაი დაი როგორ არ ჭამს ეს და უყარს მეორეა წვადი და აი მაინც ხინკალი რატო ჩავწერე წვადი მაინც ჩამეწერა ой на როგორ მე ტრენი ერთი სორი პასუხი გაგ დიდი მადლობა ნი შენ და შქმერულ ძალიან მიყვარხარ ორივე ძალიან ხო გამოერთი შენი გული ვაიმე გული მაგ ცუდად ახლა ისე არ მოხდესო წინას არ ვიზეიმოდ და ჩვენ ვერც ერთი ვერ გამოვიცნო დადი მარიკო რა გაგიცო ყველა ხო ისე იცნობა ხა ეს სხვა აა ეგ არ იცნება თოლქარი ეგა მე დაგიხო ცეთქმრები გამიჭირე გოგო ერთი გამიჭირე რა როგორ იცნება გაჭე ესენი არის ძოქმა. მე დაგიქო ცეცხლები და ცოლები. მე დანაცვალე. ვიგებთ. წავიდა. აუ, იცის რომ მარმა იცის ეხა, ე, აუ. აი, ფარიქტა. აუ, ეს არის ცოლები. არა, არა. აუ, ეს არის ესე გაეხარდა შეკითხვა. იმენა. არა, ამიტომ მაინც ნაცვალე. ხვა, ხვა, ჩააწყეს. აწყობილი ყველაფერი. ეს ალო როგორ გეგონა რომ იგებდი? არა მოვიგებ. როგორ გეგონა რომ ეს იყო ის პირველი განაცემასა და ჩვენ მოიგე? გეგონეს. მიბძანდი, მიბძანდი. გადამალეთ მარიკომ. გადამალეთ მარიკომ. აქ რა ვიფეხო. <laughs> დაასახელეთ ხუთი მომღერალი, რომელთანაც მარიკო ჩაწერდა დუეტს. სიამოვნებით ჩაწერდა დუეტს. რა თქმა უნდა. ჯექსონი პირდაპირ. აუცილებლად. დავით, მე ნახავართ. სასწაულს ხარ ის ჩელეთ. პირდაპირ ისი? პირველი მაიკლ ჯექსონი. მე ჩამოვთვლი ორს ვიტყვი ეგრევე. დიდი. დიდი ბრიჯოტერი. რეიჩელ ფერერი. <laughs> კარგები არიან. ჩანდა შენ ვისთანაც ჩაწერდი არა. ის მე არა ის ის სადღოფილ ვარ სადვარც ვიღებ პასუხებს მითხარი პირველი ჯექსონი მაიკლი მაიკლ ჯექსონი მერთმა ჯექსონი რეიჩელ ფერერი რიჩარდ ბონა რიჩარდ ბონა ბონა არა გიორგი რა მე მე ბონა და მე ხუთა ქართულს ჩაწერდა რა ვის ჩაწერდა ნანი ნანი ბრეგვაძეს მე ხუთე მე ხუთე ნანი ბრეგვაძე ნანი ბრეგვაძე ოკეი კაი Mariko! Mariko! Mariko! Mariko. მოდი, მოდი. ანუ დონაო, ხოთ მივიდე, როგორ მივიდე? არა, ვიცი. ნერვიო. ხოთი მომყერალი? არც ერთი. სტინგი, დიდი ბრიჯვათერი, აა მაკფერინი. აა ნანი ბრეგვაძე! ნანი ბრეგვაძე და დანია ნარიმსი. ნანი გადა რა მოიგე? მარიკო, ბარი მიქახარ, რა ვარ და წამოიღე რა. ჩემი არა იღოს. მოდი, მოდი, მარიკო. მოდი, მოდი, მარიკო. მოდი მოდი მარიკო აბა გახსენი გახსენი მარიკო ნახოთ რა არის ნული ლარი არისო არა ნული ლარი რა მოხდა არა რა <laughs> ანუ ეხლა აი კლავჭიჩიან შეტაკებაში არ არის ერთი ტური რო აი ჩემი გოგოები ძმი არტილერია წინ ანუ ვისაშინე მე რეკვეიტი წამოვა ვისვაშინე ანუ ვერ ხედავს დავსურდეთ ეხლა სხვა შეკითხვა მაქვს სალომე გიორგი როგორ ჩანვარ არ <laughs> არის არა ჩვეულებრივი სრულდება დღევანდელი თამაშიpa უნდა გაიმარჯვა მე გოგონა კარგი რა კარგი რა ორი ახლა ნუ მეფერები ძალიან ვიცოდით ჩვენ ეს ახლა არის ყველაზე მაგარი ცერემონიალი საჩუქრების გახსნა ვინ რა შევინარჩუნეთ დავიწყებთ რა მე მე ან დაიწყენმა გუნდის წამყვანმა მოგიტანათ თქვენ 20 ლარი საჩუქარი დაშალე. გოცხაიოვანი. ნახოთ, ჩემთან ახლება რამდენად იღბლიანი ვარ. მე ძალიან რომანტიკული სანამოდაა. Golden Tulip Design თბილისისგან ტიტა რესტორნის, ჩემო ძვირფასო ტიტა რესტორანში რომ აბრძანდები, იმ ერთადერთს რომ წაიყვან. ან ორადორს რა მნიშვნელობა აქვს? <laughs> ჩემო ძებასა და ჰელს ფილის პანორამული ხედი, ხელის გულივით რო გეკრება მთელი თბილის და თან უგემრიელეს კერძებს და გემოვნებ თან უგემრიელეს სასმელებს, კოქტეილებს და მოკრედ ძალიან ძალიან კარგ დროს გაატარებ. ავიდა. ო, რაღაცა კარგად იწება ნატუკა? ეგ არის ყოჩა. ეთრი რელსები. დიდან ვეშვები. ჰაიო, ნიკო. შემავალი ხუთ ვარსკვლავიანი არაჩვეულებრივი სასტუმრო ბაკურიანი ინი საიდანაც არაჩვეულებრივი ხედები ნანუკა არ ვიცი სალომე არის დღეები შეგიძლია გაატარო შენ მეგობართან რა მაგარია არაჩვეულებრივი აბა ჩვენ რა დაგჭა ჩქარი გორიში წახვალ სადაც ნუ როგორც კაცენტრი დაგხვდება, ამაზე გაგვიხსენებ. კიდევ არის არაჩვეულებრივი მარანი, სადაც შეგიძლია დააგემოვნო. აი უამრავი სასმელი და მოკეთ გაატარო დაუვიწყარი დრო შენ მეუღლესთან ერთად. გადასარავია ბაბა. ივანი. ჰე. აი. არა. არა. არა. ვიცოდი. გახსენები. დაიცოდი. არ არის. არ არის. გადავედი ჩემ დეკორს. არა უშავს ნი. ახლავე დაგიბალანსებს თეონა. თეონა. მიდი თეონა. რა არის? არ ვიცი. სამაცილარი ყოჩა. აუ რა გადასარევი დღეა? მართლა ძალიან კმაყოფილი ვარ. მეგონა რომ დღეს გუნდა წვეტილი წავიდოდით მე და ჩემი გუნდის წევრები, მაგრამ არა, ყველა გახარებულები ვართ. მე ბედნიერები, როცა მეგობრობა იმარჯვებს, ანუ ეს არის ჩვენი საყვარელი ანგარიში, მაგრამ მე ვარ ძალიან გაბრაზებული ჩემს მეგობარზე და გუნდის წევრზე, მარიკოზე, იმიტომ რომ მეგონა რომ ჩაწერდა რომ დუეტიო ჩემი საოცნე ვარიო ნამიყა გულუასთან რომ რატო არ ჩაწერა ხო იცი რომ ამაზე რო დიდან ვოცნებობ ხო იცი ხო იცი მინდა აი ბექში ლამაზად თმაგაშლილი ქუჩქუჩად რო დგახარდა ნარალალას რო აი იქ მინდა რომ ვიდგე ხო და დღეს სიმღერა ჩემთან ერთად რა კი დღეს სიმღერა ჩემთან ერთად მაშინ ძალიან გხმოდი სალომე აუცილებლად უნდა დაგასაჩუქროთ ჩვენი სპონსორი ავერსის საჩუქრებით და ასევე ფრანგული ბრ ბრენდი Evoluderm-ით, ნუ რომელიც გამორჩეულია უმაღლესი ხარისხით. აი, გაინაწილე. ყველას თანაბრად, ყველასთვის არის ეს უძვირფასესი საჩუქრები. ღეთიცი რა დღეა, რომ აქ ცეცხლი დაინთება, ისეთი მოხდება მეგობრებო. free.